邀请导演和各位来跟大家打招呼。啊，非常感谢各位的光临啊！希望大家大家有一个愉快的晚上。啊，也非常感谢大家对啊我的目支持对我们的这个电影支持，祝大家身体健康。谢谢导演，来，谢谢大家来为我们这部电影捧场。 你们应该算是第一批观众，因为这个电影啊要到二十四号才全国公映，呃，所以非常感谢大家第一时间来捧场，呃，也希望大家把观影后的想法和口碑带传传递出去，每人发一个微博，发一个微信，然后这个消息就传出去了。然后对，然后在这里呢，再一次感谢大家前来观观影，谢谢大家。没问题啊。 到时候落实一下啊，咱俩加个微信，我监督你一下啊。 <laughs> 来，齐哥。Hello，你们是爱奇艺的宝宝们吗？是。嗨，你们好，我是齐薇。大家好。今天特别高兴可以这样面对面的跟你们交流，虽然我灯光有点强，我有点看不清楚你们每个人的脸，但是很想逐一感谢，因为你们就像韩宇哥说的，你们真的是第一批观众，不是一般人啊。那我都没看过， <laughs> 真的，真的。 我们是去跟大家一起去威尼斯电影节的时候看过一个版本，但是目前这个版本真的你们比我先看，我我看哪天 <laughs> 我要去看，呃，所以大家这一波的首评价对我们来说真的特别特别重要，所以真的就是废话不多说了，就是深深跟大家鞠一躬，大家应该懂我什么意思，的，微博圈呃微博朋友圈，感谢大家，就这对。 啊，然后打分，谢谢啊。众望所归啊，哎，谢谢谢谢。啊，大家好，我是李妹妹，那谢谢大家有。对，他他，因为他秀中文，今天已经有点习惯这种比较大家都惊喜的一段，那大家意思就是说，真的说的很好啊。那接下来我们要把这个时间交给我们的观众，好不好？看看啊，给我们的主创，给导演什么样的提问，好不好？来。 您第一个，您您是要发朋友圈那个对吧？对，对，发十个朋友圈，好不好？呃，导演好，那个那个是您的忠实的影迷，呃，英雄本色之后的每部作品应该都看过。呃，那么我这边有一个问题啊，就是您作品里面有一些经典的元素，比如说白鸽、白色的衣服啊、衬衣，呃，这个里面展现的婚纱，还有一些摩托啊、快艇啊，就这些元素的运用，您一开始是怎么想到就是要把这些元素？ 进到您的电影里面，是要要展现一些浪漫或者说情谊的这样的有这样的一个诉求吧？谢谢。呃，首先呃说这个白白衣服啊，呃这个呃，我说以前的我想象中的以前的剑客都是穿白衣服，我我很受以前的啊武侠电影的影响啊，尤其是我的老师张彻导演。 各位可能啊啊呃没有呃不大熟悉他的电影，但是他是呃开创啊那个中国武侠电影的阳刚啊阳刚之气的一个一个领导人。那他的里面的英雄呢都是穿白衣最最后在那个平杀的时候，呃身上沾满了这个血啊，这样看起来蛮蛮的好快啊，蛮蛮蛮蛮悲壮的。 所以我的啊有几个戏，周润发也是穿穿红白色，然后其他都呃都都有呃不到不小的这个影响。那我我觉得呃白色就好，了黑色就不好了。 <laughs> 那呃呃白哥呢，就是我呃本身呢很喜欢呃。 他当时他是象征一个啊纯洁了、和平了、爱了和一个希望了。那么，那么也带来一些好的情绪，这里带来一些美好。那所以这个很多的象征意义。那我小的时候呢，就在学校有一个教会呢，经常他们的每个星期都有一个讲座，我都给他们画海报，我都想用那个鸽子、白鸽子来做一个。 那也是从我的那个《那血双雄》里面开始，那么就啊，因为啊，我要表现我的戏里面的英雄，他内心那份纯洁跟正义感，那他那那个他的美好的一面，所以我就第一次加入了白鸽来剪接进去，啊，来做一个象征的意义，那呃，结果运用的非常好，那以后就啊，白鸽子就成为我心里面经常用的一。 有的时候就就就就，呃，因为我我我觉得呃，有的时候用，呃，白色或者是一个一个怎么样来呃，我这个人相信正义，我相信这个人间有正邪，人与人之间还是有爱，有这个啊，有有有和平，有那个呃呃希望，所以说我很喜欢用一些比较纯洁的动物也好，颜色也好。

你们看的是国际版的，三种语言是吧？那大家会觉得忙不过来？哦，原生版。哦，对。那那应该对 <laughs> 对上。啊，其实日文这个部分是，呃，对，因为，这优美是中日混血的人设，所以他一定要会流利的日文。然后，其实我们我在拍摄的时候。 所有跟日演人的对话的戏，不管是福山先生还是奈奈美，呃，还是日本的老师，都是用的日文。所有的戏，没有任何一场是没有用日文的。嗯，但是日文的确从刚刚开始的时候就没拍之前就学了一段时间，但是真正开始拍了，就发现学了都白学了。然后因为。 我跟他们交流的都是案件相关的东西，所以都是比较深入在这个故事情节里的，不单纯是日常绘画，所以就还是涉及到非常大量的现场的功课和不睡觉的背，就是生背，嗯，希望可以不会就不会影响到大家的观影体验。谢谢谢谢谢谢。肯定比较轻松啊，就是我们刚始学的主要是围绕吃这个方面。 后来发现演也不是演一个厨师，所以就也没什么太大用啊。来，大 <laughs> 对，大家看还有什么问题啊？给我们的主创机会非常难得啊。 没什么把握，说实话，因为，嗯，其实，其实我就是真的就只能靠胆子大走到现在。我有很多个转型的，呃，就是怎么说，可以说是转型的机会。之前从歌手做到演员，然后开始演电视剧，从电视剧现在转到电影，对我来说都是很巨大的转变。但是这些转变都不由得我自己去做主，因为你真的是需要有伯乐发现你，或者是你真的要有人赏识你，愿意。 你去做这件事情，所以导演就是能够把我带入到电影圈的那个带领我走进来的人，所以我特别高兴，而且带我走进来的人是吴宇森，哎，厉不厉害？ <laughs> 没转型的都当主持人了，你看， <laughs> 开玩笑。哎，那这样啊，今天跟大家聊也特别开心，我们也给大家一个福利，我们主创跟大家一起来张大合影，好不好？哎，来，我们请导演，请我们的各位演员啊，都到我们的前台啊。好，然后跟大家一起来合影，大家就都都是这个把自己探出来就好，对对对，不要挡，争取不挡住其他的朋友啊，这样大家都能够在里面，好吗？谢谢大家。好，爱奇艺。 VIP 明星专场啊，在这个 VIP 的俱乐部，三二一，谢谢谢谢，再次谢谢爱奇艺的 VIP，谢谢大家，谢谢各位，希望大家能够宣传和支持这部电影，拜托了，发微博的那个朋友，发朋友圈那个朋友，不会放过你的啊。 谢谢，谢谢大家，谢谢大家。